اللهم صل على المصطفى إمام العلوم وبحر الوفاء اللهم صل على المصطفى الوفاء على كريم خلقه Papa. حبيبي بحبيبي حبيبي حبيبي